Бульдозер продолжает возводить насыпь для безопасного движения пехотинцев и техники перед позициями боевиков. Необходимо поднять насыпь на уровень автобуса, чтобы солдаты могли спокойно передвигаться и их не достали снайпера и пулеметчики террористов. При выборе между быстрым взятием объекта с большими потерями солдат или безопасностью, командование всегда выбирает безопасность солдат. Потери в войне неизбежны, а вот их количество зависит от действий командиров. Эти 40 метров сейчас простреливаны боевиками, и чтобы не рисковать солдатами, возводятся пути коммуникации для солдат. Слева от нас находится школа, часть корпусов которой до сих пор удерживается террористами. Оттуда боевики обстреливают эти 30 метров, отделяющие нас от торгового центра – Офицеры сейчас решают, как наладить здесь сообщение между этими зданиями для безопасности пехотинцев. Вам автобусы и перекаду здесь соорудить или правее? Надо с обеих сторон, так как справа тоже обстреливают из глубины здания. Еще одна мина ложится слева от нас. Бульдозерист практически ничего не видит, и здесь важна слаженная работа офицера и солдата, чтобы он вслепую возвел насыпь в несколько метров высотой. Сейчас бульдозерист сообщает, что его активно обстреливают. Одна из пуль прошла внутрь кабины, но все хорошо. Еще одна мина взорвалась недалеко от нас. Боевики довольно точно ведут огонь из глубины Джобара. В этой школе часть корпусов занята армией, а часть боевиками. И вот мина падает в корпус контролируемой пехоты сирийской арабской армии в десятки метров от позиции террористов. Солдат из бульдозера рассказывает офицерам свое видение, как возвести насыпь с наименьшими проблемами. Офицеры его выслушали, нашли его доводы убедительными, и вот теперь он руководит бульдозером. Обоснованная инициатива в рядах сирийской арабской армии приветствуется и поощряется. Это сплачивает офицеров и солдат. Я выставляю камеру на подоподе, чтобы снять место предстоящей работы танка. До боевиков не более 100 метров. Из редких видео в интернете видно, что боевики хорошо там окопались и заминировали подходы к своим позициям. Офицер с командиром танкового экипажа обсуждают план предстоящего удара. Утренний натиск был стремителен и неожидан своей дерзостью для боевиков. Но сейчас они пришли в себя, к ним подошли резервы, и сопротивление оказывается с новой силой. Надо быть предельно осторожными, чтобы сберечь людей и технику. Сейчас мы направляемся на наблюдательный пункт, откуда офицер будет вести бой. Это здание примыкает к школе. Оно связано тоннелями с корпусами учебного заведения и, вероятно, с центром Джобара. Эти первые три корпуса под контролем подразделений сирийской арабской армии. Первый этаж здания, примыкающего к корпусу школы. Отсюда постоянно ведется огонь боевиков. Сейчас танк должен будет нанести удар по боевикам, засевшим здесь. Сейчас в кадре солдаты сирийско-арабской армии торговом центре напротив нас. Солдаты контролируют одну треть здания. Боевики находятся в другой половине здания. Треть здания ничейны, и противников отделяет 20-30 метров. Это корпуса школы подконтрольные боевикам. Экипаж, получив боевое задание, занимает места в танке и отправляется в бой. Камеры на танках уже давно разрядились, и поэтому картинка только с моей камеры. Танк выходит на площадку между школой и торговым центром. Танкисты бьют во фланг боевикам, засевшим в торговом центре. Действия танкистов координируются офицером, а он держит связь с пехотинцами внутри здания. Пехотинцы передают координаты цели танкистам. Между залпами экипаж расстреливает позиции террористов из пулемета. Нанеся удар, танкисты отходят. Операция продолжается. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. ANNA News, Дамаск, Сирия.